Parang neneng B ang kanyang katawan, katawan. sarap mong titigan Rosas ka ba? Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok At mga matay singkit Yun ang aking tipo Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok sexy fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok At mga matay singkit Yun ang aking tip Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan sarap mong titigan Rosas ka ba? Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok at mga matay singkit Yun ang aking tipo Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan sarap mong titigan Rosas ka ba? Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit buhok at mga matay singkit Yun ang aking tipo Boom! Parang neneng di ang kanyang katawan Katawan sarap mong titigan Rosas ka ba? Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulay malaking tipo Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan Ang sarap mong titigan Rosas ka ba? Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok At mga matay singkit Yun ang aking tipo Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok At mga matay singkit Yun ang aking tipo Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Ang sarap mong titigan Rosas ka ba? Oh, sobrang sexy, fit na fit Yung flat na petit Mamatay singgit, yun ang aking tipo Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan Ang sarap mong titigan Rosas ka ba? Chicharong ka ba? Bakit? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan Ang sarap